Η μάζα των σκουπιδιών ενό κάδου μεταβάλλεται από μια αρχική τιμή σε μια τελική. Αν η μεταβολή αυτή συνέβη σε χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων και ο ρυθμό μεταβολή τη μάζα σκουπιδιών είναι 2 χιλιόγραμμα ανά σεκόν, μα ζητείται να υπολογίσουμε την αρχική μάζα των σκουπιδιών του κάδου. Από τα δεδομένα τη άσκηση μπορούμε να κατασκευάσουμε το διπλανό πίνακα, ο οποίο περιέχει το χρόνο σε σεκόν και τη μάζα σε χιλιόγραμμα. Επομένω, τη χρονική στιγμή T0 ίσο με το 0 η μάζα των σκουπιδιών του κάδου ήταν μη αρχικό, ενώ τη χρονική στιγμή T1 ίσον 30 σεκών η μάζα των σκουπιδιών του κάδου ήταν 80 χιλιόγραμμα. Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός μεταβολής ενός μεγέθους α δίνεται από τη σχέση ΔΑ προς ΔΤ. Εφαρμόζοντα τη σχέση αυτή για τη μάζα των σκουπιδιών του κάδου, καταλήγουμε στη σχέση 1. Όμω, από τα δεδομένα τη άσκηση γνωρίζουμε ότι ο ρυθμό μεταβολή τη μάζα των σκουπιδιών του κάδου είναι 2 χιλιόγραμμα ανά σεκόν. Με αντικατάσταση λοιπόν στη σχέση 1, καταλήγουμε στη σχέση 2. Επίση, από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι η μεταβολή τη μάζα των σκουπιδιών του κάδου θα ισούται με ΔΜ ίσον μη τελικό αρχικό. Τη σχέση αυτή την ονομάζουμε σχέση 3 από τις σχέσεις 2 και 3, λύνοντας ως προς μη αρχικό, τελικά υπολογίζουμε ότι η αρχική μάζα των σκουπιδιών του κάδου ήταν 20 χιλιόγραμμα.